e queste sono le nazioni più competitive al mondo. La Svizzera, la Svezia, la Finlandia e la Germania. Allora vuol dire che proteggere i lavoratori, non licenziarli, non troncare gli stipendi, non creare delle flessibilità spaventose, delle precarietà che sono qualcosa di allucinante, in realtà non mina la competitività di un paese. Non è vero. Non è assolutamente vero. L'Italia, la povera Italia, è questa, anche lei, ha, come vedete, è indicata come tutti gli altri paesi che abbiamo visto, come un paese con troppa burocrazia, inefficienza al governo, troppe tasse, mercato del lavoro troppo regolamentato. Però per qualche misterioso motivo che la Fornero non ci sa spiegare, l'Italia è al 43 posto nella competitività, sotto la Thailandia, la Tunisia, le Barbados e via dicendo. Perché è importante vedere queste cose? Uh, è importante perché il cittadino deve cominciare a capire la quantità di balle che gli raccontano, la retorica che martellano tutti i giorni nei telegiornali, nelle radio commerciali, io le sento addirittura allo zoo di, chiama, zoo 105, ripetono le stesse cose. Ah, perché abbiamo il deficit, dobbiamo pareggiare i bilanci, non siamo competitivi, c'è l'inflazione, eh, tutte le regoline, ta ta ta ta. Capito? Te le sbattono in testa talmente tanto, talmente tanto, che così quando vedi un politico che va in televisione, che possa essere Di Pietro, come possa essere Fini, come possa essere chiunque, che ti dice la formuletta precotta, sì perché il deficit è sbagliato, sì perché dobbiamo pareggiare i bilanci, cioè, capite perché? È un trapanamento mentale che non si basa su nessuna realtà macroeconomica, che è semplicemente stato creato da dei pensatori economici che invece l'economia la conoscono benissimo e che io ho descritto nel mio saggio Il più grande crimine, proprio per portare la fine di quel sistema virtuoso che se ne fregava dell'inflazione, che se ne fregava del deficit, che se ne fregava eh, eh, della flessibilità sul lavoro e che portava i paesi, un Paese come l'Italia a essere il quinto o settimo Paese più ricco del mondo in soli 30 anni. Non andava bene questo. Era un'accelerazione di democrazia e di benessere della cittadinanza ignorante e rompicoglioni che non andava bene per il potere. E i sindacati non hanno capito niente, perché si sono accodati a quelle favolette facendosi spaventare dal ricatto dell'inflazione, dal ricatto del deficit, e hanno accettato tutti i piccoli colpi d'accetta, uno dopo l'altro, che hanno portato l'Italia ad avere una situazione come abbiamo oggi, con il 78 dei giovani italiani che sono costretti alla flessibilità quando nel 2000 il Congresso degli Stati Uniti d'America, in una mia inchiesta, mi dava un documento dove c'era scritto che i, i congressman americani avevano sancito che la flessibilità era un'opzione e doveva solo essere un'opzione, altrimenti avrebbe devastato il paese. E i sindacati italiani non se ne sono accorti, me ne accorgevo io che facevo le inchieste. Sono andati dietro a, questi, a queste retoriche che ci hanno trapanato nel cervello hanno comprato tutto, si sono bevuti tutto e oggi siamo dove siamo. Non ci sono basi economiche per le balle che ci hanno venduto. Ok? Fra l'altro, questa è la Germania, questa è una cosa carina della Germania. Fra l'altro, quando ho detto prima, due o tre volte, qualcuno forse non se l'è fatto sfuggire, che la Germania è un paese che oggi che ha sempre dettato le regole di austerità per gli altri, mentre a casa propria baravano, ne hanno barato tantissimo. Con la storia dell'unificazione la Germania ha, ha, sborsato una quantità di soldi pubblici. Qui, questa freccia qua in Germania era più grande di questa lavagna lungo tutti gli anni 90. Hanno avuto i fondi neri persino dalla Francia, dalle banche francesi che hanno speso negli investimenti pubblici e mentre Andreatta andava da, da Van Miert eh, e che gli diceva in Europa, il commissario eh, gli diceva in Europa lei deve eh, eh, chiudere i rubinetti della spesa pubblica, le partecipazioni statali, deve eh, eh, ripulire le aziende italiane perché devono essere privatizzate, in Germania lo Stato spendeva a deficit dei miliardi di marchi per rifinanziare le aziende tedesche. D'accordo? Allora, guardate la Germania cosa ha fatto Questo è Fondo monetario internazionale, il *current account* è eh, la bilancia dei pagamenti, in particolare eh, eh, la parte della bilancia dei pagamenti che riguarda il rapporto export-import, cioè quanto si vende e quanto si importa. Okay? Questa era l'Italia nel 1996, siamo nella lira, la bilancia commerciale, l'Italia era questo paese e questa era la Germania. Questa era la Germania. Non so perché non c'è la scritta, comunque dopo c'è. Ah no, c'è ma non si vede perché è scritto qua dentro. Questa era la Germania, questa è la Francia, va bene? La Germania si presentava alle soglie dell'euro, nonostante tutti i miliardi di marchi che avevano speso, in netto svantaggio rispetto all'Italia. D'accordo? Perché l'Italia, essendo proprietaria della propria moneta, qua, aveva tutti gli strumenti di politica monetaria per aiutare le aziende italiane a vendere all'estero. Togli la moneta, via la moneta italiana. Adottiamo l'euro. Siamo pronti? Questo è il risultato. Eravamo qua e siamo finiti così. Questo è quello che è successo l'euro ha distrutto le esportazioni italiane e ha avvantaggiato in Europa un solo paese, cioè la Germania. E qui ci sono altri dati che eh, confermano in pieno. Fra l'altro, una cosa che è eh, di nuovo che parla eh, dell'ipocrisia della Germania. Questa è una, una, chart che è stata rilasciata per sbaglio perché è stato ehm, rilasciato alla stampa senza permesso un rapporto della Deutsche Bank consegnato al governo tedesco quest'anno, ok? Uh, e questo, in questo rapporto la Deutsche Bank fa vedere il, i guadagni dalle privatizzazioni dagli, dalla metà degli anni 90 in poi, okay? i vari paesi europei. Naturalmente i guadagni dalle privatizzazioni, come potete capire elementarmente, sono in diretto rapporto con il volume delle privatizzazioni, perché è vero che puoi vendere un'azienda come l'ENI e intascare eh, una quantità di soldi impressionante, ma devi comunque nel, nel, nell'ambito, nelle, nelle vendite generali, avere un volume di vendita tale che ti possa garantire degli alti eh, dei guadagni. Quindi più si è guadagnato dalle privatizzazioni, evidentemente più si è venduto. Guardate la Germania, predica molto bene, ma razzola molto male. E questi sono gli altri stati europei. Siamo stati tutti spinti dalla retorica tedesca della gestione dell'economia austera a vendere i nostri patrimoni pubblici alla Germania, <laughs> fra l'altro, okay? e intanto la Germania a noi vendeva poco, anzi quasi niente. Questa è la realtà dell'inganno tedesco. Allora, um, questa è un'altra cosa che è eh, eh, spaventosa, letteralmente spaventosa. Questa è eh, una chart della Banca d'Italia, relazione annuale 2011, d'accordo? Quindi l'affidabilità la è assoluta. Produzione industriale dei maggiori paesi dell'area euro. Entriamo nell'euro, siamo i primi della classe per produzione industriale. Non so se qui ci sono aziende, siete anche voi qua dentro. Okay? Questa è la Germania, è il somaro della classe all'inizio del 2001. Ecco dove è la Germania, ecco dove è l'Italia. Questo è l'euro. Questo è successo perché hanno strangolato, togliendoci la moneta sovrana, la possibilità dell'Italia di fare questa spesa virtuosa per aiutare la produzione italiana, e qui siamo crollati, hanno costretto tutta l'Europa a giocare qua sull'estero, che vi spiegavo prima com'è il discorso, la Germania che aveva barato per dieci anni finanziando pubblicamente le proprie aziende, ripulendole, lucidandole, si è presentata nell'euro con un settore export che era potentissimo perché era stato rilucidato a nuovo a spesa dello Stato, mentre l'Italia ci avevano costretti a chiudere i rubinetti dei finanziamenti pubblici alle aziende, okay? e questo è il risultato. L'Italia perde di competitività in maniera catastrofica, non può più fare niente per le proprie aziende, la Germania che parte avendo barato con 10 passi di vantaggio, diventa il paese che esporta di più in Europa e riesce a compensare con delle esportazioni pazzesche la perdita, anche perché anche per la Germania è valsa, la perdita della spesa dello Stato, perché naturalmente l'aveva fatta prima. Facile, no? Allora, lo shopping dell'internet, scusate, ecco, qui eh, concludo, e sono direi perfettamente nei tempi, sono le 10, eh, una cosa che eh, ha un, di grandissimo valore perché io vi ho fatto vedere i nomi degli economisti, vi ho fatto vedere il, ehm, la loro, brevemente loro, il prestigio, la loro storia, ma ci sono testimonianze in più eh, rispetto a quello che io porto alle mie platee. Li avessimo ascoltati. Guardate questo, questo studio. Cioè, per me è veramente... <laughs> Tutte le volte che lo presento mi viene da ridere e, e ovviamente sai, in una situazione così drammatica si perde un attimo di tensione, ma, ma viene da ridere perché voglio dire, questo qui è, uh, uh, allora, è uno studio prodotto, il, il, proposito di questo studio è di uh, osservare come eh, gli economisti americani, quelli con il sistema della Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, economisti della Banca Centrale Americana e delle università americane, hanno monitorato l'unificazione monetaria europea, Uh, dalla pubblicazione del piano dell'OR, del rapporto dell'OR, che fu quello, diciamo, il rapporto che lanciò l'idea dell'unificazione europea dell'euro, eccetera, fino all'introduzione dell'euro nel gennaio 2002. Questi studiosi americani della Federal Reserve delle università americane hanno prodotto nel 2002, quindi all'entrata in gioco dell'euro, il seguente giudizio. L'euro non può succedere, è una brutta idea, non dura. E eh, ovviamente va detto che a questo livello di eh, autorevolezza, cioè non è l'Università di Pescara, con tutto il rispetto, No? Cioè, qui siamo a, a livello di massima autorevolezza internazionale. Questi rapporti sono regolarmente letti dai tecnici, tecnocrati dei ministeri eh, italiani, dai ministri italiani, da, dai politici, che poi non li leggono, ma vengono regolarmente inviati. Quindi chi avesse voluto l'avrebbe potuto leggere benissimo. Un'altra eh, testimonianza è il, del famoso economista che vi citavo prima, Wynne Godley. Eh, eh, eh, professore emerito di economia all'Università di Oxford, che nel 1997, in un'intervista all'Observer, giornale inglese, diceva, questa è l'inglese, questo è l'italiano, le nazioni dell'euro non, non solo rinunceranno alla propria moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Con l'unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla banca centrale, dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. I governi dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Allora, questo rischia di essere troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. 1997, più di dieci anni dopo è successo, e questo è Paul Krugman, premio Nobel dell'economia, eh, scrive sul New York Times in un'intervista alla CNBC ha dichiarato, e questo riguarda noi, quello che è successo è che adottando l'euro l'Italia si è ridotta allo stato delle nazioni del terzo mondo, che devono prendere in prestito una moneta straniera, una moneta straniera, questa era la lira, era dello Stato italiano, noi siamo qua e l'euro è della BCE, è di un'entità estranea ed esterna all'Italia, quindi devono prendere in prestito, deve prendere in prestito una eh, moneta straniera con tutta la perdita di flessibilità che ciò implica. In particolare, poiché le nazioni dell'euro non possono emettere la loro moneta neppure in emergenze, come oggi, soffrono disfunzioni che nazioni che hanno una moneta sovrana non soffrono e se ne vedono oggi i risultati. Infatti l'America, che ha una moneta propria, non ha questo tipo di problemi. L'America oggi, con tutti i guai finanziari che può avere, ha un'inflazione bassissima, tassi di interesse, soprattutto quello che conta, sono i tassi di interesse sui titoli di Stato che sono quasi allo 0 in alcuni casi allo 0, in alcuni casi all'1, in alcuni casi all'1,4, eccetera, e non è un paese, non è nei PIGS, non è... ok. E questo, non so se si vede, è un cartello che è stato fotografato da una ragazza a Roma, eh, fuori da un'attività commerciale, eh, dove c'è scritto chiudiamo per sempre il 31 luglio, ho visto uomini con la forza Scusate, ho visto uomini con la terza elementare mettere su un'azienda e dar lavoro a decine di persone. Poi ho visto professori con tre lauree in tasca far chiudere migliaia di aziende affamando milioni di persone. L'intelligenza non si studia. Bene, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande può farlo, siamo... Forza e coraggio. Prego. Uh, dunque, l'euro, da quello che capisco, l'euro non dovrebbe essere la moneta di uno Stato sovrano che dovrebbe essere l'Europa? Dovrebbe. <laughs> Allora, l'euro è stato creato come moneta di nessuno. Non è assolutamente nello statuto della creazione dell'euro la possibilità che l'euro sia una moneta eh, di un qualsiasi Stato e questo è il, il, questa è la, la, la fregatura eh, questa è la stortura, l'aberrazione la, la, della creazione di questa moneta, che non è avvenuta per caso, perché in tutta la storia della creazione dell'euro si è eh, voluto con la massima attenzione eh, separare la capacità di emettere la moneta dallo Stato, perché per i motivi che ho detto tutta sera, perché uno Stato che, la, che può emettere la propria moneta ha delle capacità, eh, delle potenzialità economiche che sono talmente alte e spaventano i veri proprietari della ricchezza internazionale. Allora, L'euro è nato senza questa possibilità. Che poi oggi, eh, di fronte allo ehm, sbriciolarsi dell'Europa, eh, e proprio oggi nel senso letteralmente oggi, perché è una notizia di oggi, il Presidente del Consiglio europeo eh, Herman Von Rompuy, che è un uomo completamente integrato nella pianificazione dell'euro e che sapeva benissimo quello che era successo e quello che sta succedendo, capisca che per un motivo politico oggi questo disastro non è più tenibile, sta veramente distruggendo l'Europa più velocemente di quello che loro volevano, con molta più velocità. Cioè il, il, il, il paziente sta morendo troppo presto, eh, doveva vivere per portargli via gli organi bisogna tenerlo in vita un po' di più. Okay. Allora, eh, che si stia rendendo conto di questo è un fatto. Oggi si comincia a parlare di una larvale forma di Stati Uniti d'Europa con un'autorità politica centrale, con un'autorità bancaria, eh, scusate, con un'autorità di spesa, cioè un ministero del tesoro centrale, eccetera. Ma l'euro non è nato, signora, assolutamente non è nato con l'intenzione di essere una moneta di uno Stato europeo unito anzi è nato con l'intenzione contraria, di spaccare l'Europa, di distruggere in particolare l'Europa del Sud, per vantaggio di due paesi che sono Francia e Germania. Eh, la Francia però non mi pare che ci stia guadagnando tantissimo, cioè, quello che mi chiedo, tutti i paesi che fanno parte dell'Eurozona, che eh, ci hanno rimesso grandemente no? in tutto questo periodo, sia in, uh, come dire, in, in, in ragione di qualità di vita, sia in ragione di autonomia, di autonomia politica, di tutto proprio. Ci stanno riducendo, ma non solo l'Italia, tutti, a nuove colonie. Allora, per dirla con un francesismo, come facciamo ad avere tutti i maroni sul ceppo di qualcuno, visto che ci siamo cascati non solo in Italia, cioè siamo un po' tanti? Qual è il... chi è il burattinaio, <laughs> per dirla come va detta? Allora, Grazie. per rispondere alla domanda, sì, eh, eh io ho pubblicato un, eh, un, saggio che si chiama Il più grande crimine, sono quasi 100 pagine, con, eh, la, scritto in collaborazione con questi 12 economisti internazionali di cui mi servo, dove racconto esattamente la storia del burattinaio, cioè come è accaduto che eh, all'inizio degli anni 30 in Europa eh, un, un, un gruppo di tecnocrati francesi e tedeschi si siano messi assieme per creare le basi per il ritorno del controllo della maggioranza della ricchezza nelle mani di queste famose elite di cui parlavo prima. l'economista francese François Perrou, eh, che peraltro, lo dico sempre, va ripetuto, era un, un, un uomo di Petain, un filo nazista, che andava perfettamente d'accordo con eh, per esempio Hilman eh, Schacht che era il governatore della banca della, della Bundesbank eh, di allora, ehm, e, e contribuì alla pianificazione di, di, di questi tecnocrati con l'idea della moneta unica scrivendo trattati che apparivano regolarmente sulle riviste dell'ordine economico di, del, del, del, maresciallo Petain, eh, del regime di Petain, eh, trattati in cui eh, raccontava come una moneta unica avrebbe sottratto agli stati la loro ragione di esistere. Lui diceva, è chiaro che se noi togliamo gli stati la moneta, di fatto poi gli stati diventano degli zimbelli, perché non hanno più niente in mano. Una volta che gli toglie la moneta è finita per lo Stato, cioè cos'ha in mano? Ha mm, un Parlamento che senza soldi non può fare più niente, senza gestione, gestione dell'economia non può fare più niente. Ora, questa pianificazione, perché questi tecnocrati si sono mossi? Perché erano pagati dai gruppi industriali dell'acciaio franco-tedeschi, in particolare i Vendel e i Krups, i quali avevano capito che un'Europa eh, dove gli Stati, nelle nascenti democrazie, loro sognavano anche l'Inghilterra, poi l'Inghilterra è stata troppo furba, ha vinto anche la guerra e poi nell'euro non c'è stata. Ehm, a, a, avessero fatto questa, questo passaggio, sarebbero diventati appunto degli schiavi del potere privato industriale e di fatto di chi aveva il maggior potere industriale di allora. Lei si ricorda che eh, l'Europa nasce sulla comunità dell'acciaio e del carbone, era la nostra ricchezza. Quindi era naturale che questi industriali dell'acciaio e del carbone capissero che esautorando gli stati, loro sognavano di avere la grande industria mm, della metalmeccanica, dell'energia, dell'acciaio e del carbone al centro del potere e, gli, e tutti gli staterelli intorno come zimbelli. Okay? E questo è stato l'inizio del progetto. Poi, eh, eh, ehm, Nel suo trionfo moderno perché ci sono voluti 70 anni per riuscire a fare questa moneta unica nel suo trionfo moderno si è visto che il progetto è rimasto comunque garante del potere franco-tedesco e si è visto che eh, calzava a pennello un'idea di un'Europa a due velocità. Loro capirono, Negli anni 70 hanno capito che l'Europa si sarebbe spaccata in due velocità hanno detto qui se facciamo questa cosa e, e l'Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, i paesi, ci mettevano dentro anche il Belgio, c'era anche il Benelux dentro a questa idea, e anche il Benelux sarebbero diventati i paesi di serie B, con in cima Austria, Francia, Germania, Olanda, Danimarca e l'Inghilterra, punto interrogativo. Okay, questo era il progetto che si è puntualmente verificato, esattamente quello che è successo. I pigs, i maiali, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, sono i paesi che sono caduti vittime di questa, di questa congiura, chiamiamola pure per quello che è, e, ed è quello che abbiamo davanti agli occhi di tutti. Ma perché? Perché è ovvio che nel momento in cui tu prendi un paese che ha dei forti squilibri eh, finanziari, che in una situazione normale sono tutt'altro che squilibri, sono squilibri sulla carta, ma sono in realtà il bene del Paese. Ma trasporti questi squilibri in una situazione dove il Paese non può più emettere la propria moneta, eh, colui che stava in cima crolla in fondo, che si è visto nella produzione industriale capisce? E colui che invece stava in fondo perché magari aveva proprio un deficit troppo basso e non era riuscito a produrre un miracolo industriale come è stato in Italia, schizza in alto. Perché? Perché i mercati a questo punto si devono prestare i soldi e dicono a un momento tu hai un debito molto alto, a te li presto al 7%, tu hai un debito molto basso, anche se hai un'economia dei, dei puffi, chiamiamola pure, tipo l'Austria, tipo, non so... Eh, eh, tipo l'Olanda, eccetera, i, i te li presto a un tasso più basso. L'Olanda, che è un paese che economicamente faceva ridere rispetto all'Italia, ma faceva ridere, oggi è un paese che sta là sopra, perché i mercati dicono hai ah, un debito pubblico bassissimo, eccetera, ti presto del denaro a tassi molto più bassi e l'Olanda vola. L'Italia, che aveva un debito pubblico molto più alto, ma era molto più ricca, adesso deve prendere in prestito tutti i soldi che spende dai tassi impossibili, è crollato e precipitato in fondo. E questo è stato il meccanismo. Salve, buonasera, volevo fare una domanda. Allora, io volevo sapere, ehm, con l'annuncio di Draghi di comprare in maniera illimitata debito, presumo, non immettere liquidità, quindi indebitarci ancora di più nell'eventualità che lui compri BTP, che la BCE compri BTP, bot, quello che deve comprare. Eh, volevo sapere perché la Germania si è opposta in maniera così eh, dura a, questa, mh, mm, a questo annuncio che poi era già scritto nei trattati, quindi era palese che si avverasse ciò. E invece la Germania si è imbusonita e ha puntato i piedi su questa cosa qui. La Germania non, non ha puntato i piedi, ha puntato i piedi la Corte Costituzionale tedesca su due eh, ingiunzioni che sono arrivate, che loro dovevano esaminare, eh, perché sono tenuti a farlo, eh, sono, per, per, carità di Dio, sono venuti dal... dal... Eh, volevo finire, eh, mi sono eh. dimenticato di terminare la domanda, volevo sapere, eh, per avere, questi, per avere questi, questo salvataggio da, da, parte della BCE, noi dovremmo sottestare a che cosa? Da parte del Fondo Monetario Internazionale, BCE, Troica? Esatto. Sì, allora la Germania non si è opposta, anzi tutto, tutto l'apparato politico tedesco al governo era completamente a favore, poi era scontato che la Corte costituzionale tedesco non avrebbe mai accettato la responsabilità di far naufragare l'euro, magari fosse successo, ma comunque eh, bocciando questo fondo salva Stati. E, e si è visto come sono finite le cose, ovviamente come previsto la Germania, eh, la Corte Costituzionale tedesca ha approvato il fondo salva Stati salvando di fatto l'Eurozona, eh, che per noi appunto è una rovina. Eh, ehm, eh, l'intervento di Draghi eh, specificamente è questo. Lui promette di usare l'emissore della moneta, quindi colui che può emettere gli euro in maniera in, in, a, senza limite, ovviamente senza limiti di, di, spesa, così come una volta era un governo che lo poteva mettere senza limiti di spesa, eh, per comprare titoli di Stato sul mercato secondario dei paesi in difficoltà come Italia, eh, Spagna, Grecia, e così via, eh, Portogallo. Ehm, prima cosa, perché Draghi fa questo? Per lo stesso motivo che ho detto prima, perché hanno capito di aver esagerato col gioco, l'Europa stava crollando ad una velocità eh, eh troppo, eh, ah, troppo, era troppo velocemente, gli stava sfuggendo di mano la cosa, le aziende tedesche non, non hanno finito per niente di fare lo shopping a, a, prezzi stracciati delle aziende italiane, cosa che sta succedendo dappertutto, specialmente in Emilia Romagna, nella metalmeccanica, eh, non hanno finito gli investitori di eh, guadagnare dai, dalle speculazioni sui titoli di Stato italiani, ancora hanno da fare tanti soldi eh, e, e, così anche negli altri paesi. Quindi non hanno finito di creare sacche di disoccupazione eh, talmente ampie da poter poi venire a delocalizzare le aziende tedesche in Italia pagando gli stipendi che pagano oggi in India. E quindi, siccome questo progetto non era a termine, l'Europa stava morendo prima di concludere il progetto, Draghi è intervenuto, cioè bisogna molto, essere molto chiari su questo, è una scelta politica, non è una scelta monetaria, è intervenuto e dice compro titoli di Stato degli Stati in difficoltà sul mercato secondario, col, ottenendo l'effetto che i rendimenti, cioè i tassi di questi titoli scendono, per cui per l'Italia il debito diventa meno gravoso, l'Italia riesce a, a, funzionare un pochino meglio e via dicendo, ma soprattutto quello che si vuole ottenere è che i titoli dei giornali cambino. Questo è il motivo. Ho detto, è un motivo politico per cui Draghi fa questa operazione, non monetario. l'idea è che il resto del Carlino, non sto scherzando, voi siete della zona emiliana, il resto del Carlino non scriva più eh, BCE, *spread*, Italia, allarme, e la gente con l'ansia, già si è stato messo in mobilità, oltretutto apri il giornale la mattina al bar, c'è scritto crisi dell'Europa, spread, l'Italia sul default, cioè, ansia, ansia, ansia, questo si voleva ottenere che, e si è ottenuto che Repubblica, che il Corriere, che i giornali dicessero ah tutto bene, adesso tutto risolto, siamo a posto, anzi l'euro funziona, anzi Monti che ha distrutto l'economia italiana, adesso vedrete che crescita, ok, e via dicendo. Però attenzione, prima di fare questa cosa, che ha già ottenuto il risultato voluto, cioè i titoli sui giornali, eh, ma prima di fare nella realtà questa operazione, il trattato, la regola, eh, il trattato che regola questa operazione impone all'Italia di sottoporsi a delle maggiori austerità, molto maggiori di quelle che abbiamo visto oggi, ha delle maggiori perdite di sovranità parlamentare e eh, democratica, ancora maggiori di quelle che abbiamo visto oggi, anzi, insomma, siamo lì, ok? Um, ha tutta una serie di regole che sono esattamente quelle regole che hanno portato l'Irlanda e la, eh, la Grecia dentro al terzo mondo, dentro al terzo mondo letteralmente al terzo mondo. Per esempio l'Irlanda ha dovuto dare impegno al Fondo Monetario Internazionale tutta la propria IMPS, tutta, la cassa dalla propria INPS è stata data in pegno al Fondo Monetario Internazionale, la quale tiene questa cassa lì e quel signore che prende la pensione domani potrebbe ritrovarsi senza la pensione se l'Irlanda non si comporta esattamente come gli dicono di fare i, coloro che la governano dall'esterno, per cui Parlamento, Governo non contano assolutamente niente, eccetera. L'Italia dovrà sottoporsi eh, a, questa, a questo trattamento prima di ottenere effettivamente da Draghi che Draghi compri i nostri titoli di Stato per far abbassare i nostri rendimenti. Ecco, questo è importantissimo da sapere, vi ricordo per esempio alcune delle clausole che sono contenute in queste condizioni, l'Italia non potrà più emettere titoli di Stato senza prima sottoporli a Bruxelles, alla Commissione Europea di Bruxelles, cioè perdiamo, <laughs> dire, cioè, sarebbe come dire, io eh, prima di comprare a mio figlio un paio di pantaloncini devo chiedere il permesso al vicino di casa se siamo a questo livello. Prima di dire a mio figlio che eh, una cosa fa fatta bene e una cosa fatta male, devo avere il permesso di un signore che sta nell'appartamento davanti. Ecco, questo, siamo a questo livello di sovranità, di perdita di sovranità. L'Italia dovrà eh, sottoporre la finanziaria di ogni anno al parere della Commissione europea prima di sottoporre ai parlamentari. Cioè, i parlamentari italiani sono la sovranità costituzionale suprema dello Stato, perché rappresentano il popolo. Non possono eh, controllare la finanziaria del governo prima che l'abbia approvata eh, la Commissione europea e, e, altre, e altre cose di questo tipo. Quindi eh, questo va capito ov ovviamente che eh, non solo sono perdite di sovranità, ma anche le austerità, quindi crollo degli stipendi pubblici, taglio degli stipendi privati, privatizzazione a man bassa, taglio delle, delle, delle, mm, dei servizi pubblici, privatizzazione dei servizi pubblici, privatizzazione dell'acqua, privatizzazione di tutti i servizi uh, uh, che oggi sono considerati comunali, considerati pubblici per il cittadino e via dicendo. buonasera. Io ho letto con piacere il suo saggio, di, di cui fa, faccio i complimenti, e seguo le conferenze su YouTube. Volevo chiedere, magari una cosa può essere anche banale, ma visto che conosciamo tutti il presente e si stava parlando appunto in questo momento del futuro, delle privatizzazioni, de, del totale crollo dello Stato, del, cioè degli Stati e dello Stato sociale, Volevo chiedere se lei, Barnard o i suoi collaboratori come Perguez e altri vi siete posti un, un obiettivo sul, ehm, sulla diffusione di, di, queste, sì, di, queste, teorie che poi sono molto semplici, eh, che tutti pensiamo a cose difficilissime, un'economia difficile cioè molto difficile e invece abbiamo scoperto che è molto semplice, anche da, da capire, da spiegare in tutto e per tutto. Sì, eh, c'è un, un, grandissimo economista americano che si chiama eh, James Kenneth Galbraith. Galbraith è figlio di un economista che si chiama John Kenneth Galbraith, che è stato il consigliere di Roosevelt e di Kennedy, eccetera, e al quale ha scritto una frase eh, che io mi porto sempre dentro e che ripeto tutte le volte che mi, mi viene data l'occasione di dirlo. Ha detto, se la gente si rendesse conto di come è semplice creare moneta per uno Stato e di come è semplice gestirla, la gente avrebbe in mano il potere di regolare lo Stato. È che purtroppo i cittadini pensano distinto che una cosa così deve essere talmente complicata non è possibile che sia così semplice, deve essere molto più complicato. Allora dicono, vabbè lasciamo perdere, tanto non, non ci arriverò mai, no? non riuscirò mai a capirlo. Per cui abdicano i cittadini al potere di capire la moneta, il, il funzionamento della finanza dello Stato, per cui abdicano a, a, alla propria sopravvivenza, perché lasciano nelle mani di qualcun altro, questi criminali neoliberali eh, e neoclassici, la gestione delle proprie vite. Ora, ehm, noi facciamo il 20 e 21 di ottobre eh, a Rimini e eh, a, a, Sardegna Cagliari, vabbè, a voi non interessa credo, ehm, il 27 e 28, eh, una conferenza con tutti questi economisti che avete visto, dove stileremo un manifesto nazionale dell'uscita dell'Italia dall'euro, del recupero della sovranità monetaria, del recupero della sovranità parlamentare, del recupero della produttività delle aziende italiane, del recupero del lavoro italiano, del recupero dei servizi italiani, un manifesto dettagliato che guida il cittadino punto su punto su come chiedere e cosa rispondere quando il cittadino chiede alla politica di salvare l'Italia e portarla fuori dall'euro. Cioè vogliamo dare un pamphlet in mano al cittadino dove il cittadino sia in grado di dire al proprio politico di riferimento guarda che questo è stato fatto da eh, 4, 5 dei, dei maggiori macroeconomisti del mondo internazionale, qui c'è scritto come uscire da questo disastro, io sono d'accordo su questo, ok, questo è il mio programma economico, voglio che voi politici lo uh, eh, uh, eh, portate in Parlamento. Questo lo andiamo a fare eh, a Rimini. Ovviamente una cosa di questo genere costa molto, molti soldi, va preso un enorme posto, va pagati i traduttori, voli d'aereo, alberghi, eccetera noi chiediamo eh, a chi vuole partecipare a questa occasione, che per me è una conferenza salva vite e salva nazione, letteralmente si parla di salvare l'Italia da questo disastro, eh, chiediamo un contributo per, le, per, i cittadini di 40 euro a testa e, e eh, ci sono tutti gli estremi sul mio sito per eh, fare i versamenti, c'è il volantino da scaricare, c'è tutto. Eh, speriamo di riuscire entro il 5 ottobre ad avere la cifra necessaria, perché entro il 5 ottobre dobbiamo decidere se questa conferenza eh, si farà o no. Ma la risposta alla sua domanda è questa, cioè questi sono i mezzi di diffusione di massa migliori. Poi è vero che mi chiamano a Rai 2 una volta ogni, oppure a Sky eh, mi hanno chiamato, però capito, una volta di morte di Papa, non sono quelle le occasioni che fanno la diffusione. Sono queste, eh, oppure appunto questa conferenza dove speriamo di dare uno strumento in mano a ogni cittadino. Eh, buonasera. Eh, senta, io volevo chiedere questo. Siccome l'Italia è, come dicono, è, è un paese fortemente a rischio, in crisi, addirittura ehm, c'è un clima di guerra, come dice Monti, eh, io volevo dire questo. Perché la classe politica non, invece di giocare con le parole di eh, rimandare alle prossime eh, legislature le, eh, le proposte di diminuire il numero di parlamentari, non cominciano loro già da subito a tagliarsi una parte di stipendio? Perché io mi trovo nella situazione di essere un esodato, nel senso che l'Inps mi ha detto te non vai in pensione nonostante che ho i diritti eh, e, e, mi, mi hanno tagliato fuori, non so per quanto tempo. Allora io dico questo, eh, eh rovinando me che sono un operaio, non è che io salvo l'Italia, però se i politici, eh, se quelli che prendono le pensioni d'oro eh, cominciassero già a ridurle da lì, Ehm, non si potrebbe ottenere già qualcosa di più? Ma, ehm, guardi, eh, questa è una cosa importante perché purtroppo è diventata una retorica nazionale eh, devastante dal mio punto di vista. Lei deve capire eh, l'ampiezza dei conti di uno Stato. Gli, gli stipendi della casta, così come viene chiamata oggi, sono eh, i, i spiccioli del caffè nei conti dello Stato. Cioè, io potrei anche avere un Parlamento che lavora gratis e riuscire a salvare in Italia, non so, capito, uno 0,2% dell'economia, ma forse meno dello 0,2%. Lei deve capire che noi siamo un paese che ha bisogno di eh, 3, 400, 500 miliardi di euro di finanziamenti ogni 2, 4, 6, 8 mesi. Cioè, non, non metti insieme 400 miliardi di euro con gli stipendi dei parlamentari mi permetta, non, non, paga le infrastrutture, non paga i servizi pubblici, non paga le strade, non paga gli stipendi, non, non, paga la cassa integrazione, non ce la può fare in quel modo. Eh, questa è una retorica completamente vuota, sciocca, stupida e, scusatemi, idiota, che è portata in giro per l'Italia da questi falsari dell'informazione che vendono libri, gadget, fanno spettacoli teatrali, prendono per il culo gli italiani da, da 15 anni e non sanno di cosa parlano non eh, si va da nessuna parte. Io sarei dell'idea di triplicare lo stipendio dei nostri parlamentari a patto che mi applicassero questa politica economica. Io glielo triplico lo stipendio a un parlamentare, gli do 50 auto blu, anche alla moglie, non me ne frega niente, ma se tu mi applichi questa roba qua, tu mi porti il paese dalla rovina alla ricchezza. E guarda, puoi essere ricco quanto vuoi, non me ne frega niente. Lei capisce che eh, eh questi stupidi che portano avanti queste idee, eh, non, non, chiedono l'economia salva Stato alla politica, anzi erano d'accordo con l'austerità, dicono sì sì bisogna fare l'austerità perché l'Italia è un paese di spendaccioni, poi però, ah, però eh, gli stipendi dei parlamentari devono calare, così salviamo l'Italia, ma che stiamo scherzando? Ma cosa salviamo? Vi ripeto, guardi, non salviamo neanche gli spiccioli del caffè dell'Italia, mi, mi creda, queste sono cose, sono purtroppo a me danno un fastidio tremendo perché sono perdite di tempo e hanno 500 volte la visibilità che ha l'economia seria di cui stiamo parlando noi. Intanto buonasera, la prima cosa che volevo dire è anche complimenti per l'esaustività della conferenza che ha veramente aperto molti, cioè, anzi riempito molti buchi vuoti che tutti avevamo dal mio punto di vista. Quello che volevo chiedere non ha a che fare su come ne potremo uscire e quant'altro. Io volevo soltanto togliermi due curiosità. Una che non, non avevo ben capito in un discorso. La Germania ha barato che c'era ancora il marco oppure ha Barato che c'era, anche, che c'era già l'euro? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, alla quale tengo particolarmente, fra le varie balle o palle che hanno raccontato in tutti questi anni, ce n'è una in particolare. In pratica l'Italia nel 1992 peggio di così non poteva andare, quindi a quel punto lì non ci arriveremo mai. Io volevo capire cos cosa è successo effettivamente nel 92, quando l'Italia è uscita dallo SME, che ci hanno dato questo terrorismo pazzesco. Grazie. Allora, la, la Germania ha barato col marco. Ho detto prima, la Germania ha eh, operato l'unificazione attraverso Kohl, ha cominciato a lavorare l'unificazione già col marco e oltretutto con l'aiuto di fondi neri che venivano dalla Francia. Eh, quindi ha barato col marco e ha, eh, stavo, stavo parlando, infatti ho citato l'epoca della, e del post Tangentopoli, quindi Andreatta, eh, ho citato il commissario europeo Van Miert, eh, e, eh, il libro bianco di Bassanini, insomma siamo nell'epoca dove ancora c'erano le monete sovrane, su questo non ci sono ombre di dubbio, ha barato col Marco. Il discorso del 92 è questo, ehm, l'Italia era nello SME, cioè quindi cos'era successo? Era un, un altro, era un, diciamo, un mini euro, <laughs> eh, per capirci, cos'è sempre la Germania? Perché questi, questi eh, cercano sempre di fregarci. Guardate, io lo dico una cosa, questo ricordatelo, la Germania ha accettato l'euro per fottere l'Italia. Questo io ve lo do per 100%, perché non c'era motivo per la Germania di rinunciare al marco se non in cambio della distruzione della base industriale italiana. Perché ricordatevi quel grafico della Banca d'Italia, la Germania era sotto l'acqua, era sotto, non riusciva a uscire dal buco industriale in cui si era cacciata, d'accordo? L'Italia era la prima produzione industriale in Europa, la metalmeccanica italiana, l'industria italiana, il manifatturiero italiano stava rovinando la Germania. Anche quell'altro, le colonnine che avete visto, questo si rifletteva non solo sulla produzione interna, ma soprattutto sull'estero. Quelle colonnine che avete visto, la Germania era sotto nel 96, è stata sotto fino all'euro, dopo con l'euro, boom, è andata in alto e l'Italia è crollata in basso. La Germania accetta l'euro per distruggere l'Italia. Nel, eh, negli anni 80 eh, la, la Germania si inventò lo SME, che era un altro sistema per fregare l'Italia, era eh, di sottrarre sempre ai paesi che facevano parte di questo sistema la sovranità monetaria. Non era un euro, l'Italia manteneva la lira, ma agganciava la lira alle altre monete europee. Voleva dire che in pratica, per essere semplici, la, la libertà di manovra dei, dei ministri della finanza italiani non c'era più. Non potevano più spendere e mettere la moneta liberamente come hanno sempre fatto, prima e dopo, okay? erano, eh, eh, legavano le mani legate dal fatto che l'Italia aveva agganciato la sua moneta alle altre monete europee, per cui non poteva più fare questa operazione. Che cosa succede? Che cosa succede all'Italia uh, dello SME? Proprio perché viene a, ho detto, è una specie di mini euro, ok? l'Italia perde la sovranità monetaria, quindi perde il potere cartalista di cui abbiamo visto all'inizio. Guardate questa, questo l'ho saltato io, uh, ma ve lo, ve lo faccio vedere molto rapidamente, perché ho proprio il grafico adatto. Uh, è qua, eccolo qui. Un attimo. Ok. Questa è l'Italia che entra nello SME negli anni 70. Questi qui siamo sempre alla bilancia commerciale, cioè il potere dell'Italia di vendere la propria produzione industriale all'estero in concorrenza ovviamente con gli altri paesi, in particolare con la Germania. Allora cosa succede? Succede che l'Italia, entrando nello SME, perdendo la sovranità monetaria, crolla nelle esportazioni Guardate il grafico. Siamo sotto zero. In, per tutto, guardate il crollo dell'Italia nel periodo dello SME. Tutto, fino al 92, citato dal Signore. ok? Questa perdita di valore industriale italiano aveva portato l'Italia a dei problemi gravissimi di bilancia, dei pagamenti, a problemi gravissimi di finanza nazionale. L'industria italiana era sotto l'acqua, ma non per un anno, per tanti anni, ok? Per cui ci presentiamo al 92, con l'Italia, che è considerato un Paese a rischio, perché la produzione industriale italiana è sotto l'acqua, la ricchezza che entrava dall'estero si è perduta, il Paese è al Naspa, e nel 92 si parla di una crisi epocale dell'Italia, di un default, addirittura si arrivò a parlare proprio del default dell'Italia, no? l'Italia non, non ce la fa più, perché vi ricordatevi sempre questo schema, lo schema delle frecce. Allora, o i soldi qua da noi entrano in questo modo o entrano in questo modo. Qui si era chiuso il rubinetto completamente. L'Italia aveva un ammanco finanziario spaventoso. Lo Stato faceva fatica a eh, eh, intervenire proprio perché ignorante eh, delle potenzialità libere di una moneta cartalista, faceva fatica a intervenire, avrebbe potuto facilmente intervenire, ma faceva fatica a intervenire, ad ampliare questa freccia che era già ampia, ma ad ampliarla tanto quanto era necessario a sopperire per la chiusura di questa freccia, l'Italia si presenta con dei problemi economici spaventosi nel 92. Okay? Poi cosa succede? E si parla addirittura del default. Succede che uno speculatore internazionale che si chiama George Soros, eh, Mm, che capisce bene <laughs> come funziona la moneta, parte con una speculazione contro la Gran Bretagna e l'Italia, eh, L'Italia non riesce a sostenere eh, eh, questa, eh, questa, svendita, questo crollo del valore de, de, della lira italiana causata dalla speculazione di questo singolo speculatore internazionale che è George Soros, eh, eh, il, il, sistema monetario europeo vede l'Italia che non, può più sostenere la propria posizione al suo interno, Italia e Inghilterra escono dallo SME, lo SME crolla, finisce. Cioè quello che dovrebbe succedere oggi, che io auspico succeda oggi, che ci sia un crollo del sistema euro per cui l'Italia esce, se ne va. No? Il default dell'Italia sarebbe la fortuna dell'Italia avere la scusa, il pretesto per schizzare fuori da questa trappola. Nel 92 l'Italia fa il botto, non ce la fa stare dentro lo SME, a causa di questa speculazione, di colpo esce ma di colpo, dalla mattina alla sera. Guardate, guardate il grafico. Non so se vi capite cosa dice il grafico. Questo è stato il 92. E questa è di nuovo la dimostrazione, infatti lo metto nella mia presentazione prima di questo, quella è di nuovo la, la dimostrazione che quando si recupera la piena sovranità monetaria, il Paese in un modo o nell'altro riesce a risollevarsi o tornando a diventare competitivo internazionalmente o, di, o rimanendo competitivo e, e ricco eh, all'interno. Buonasera. Eh, premetto che io sono completamente digiuno di eh, economia e di qualsiasi tipo di questi argomenti, eh, però mm, mi è sembrato molto semplice capire quello che lei ha esposto. E mi sembra mh, paradossale che nei 70 anni che lei illustrava nessuno si sia accorto, nessuno abbia fatto niente, non ci sia nemmeno nessuna parte politica, né di destra né di sinistra, chiunque noi abbiamo cercato di eleggere che ha mh, minimamente denunciato, capito quello che stava succedendo. Era, è semplice, eh, lei anche nella risposta all'ultima domanda che ha fatto il signore, ha parlato sempre di, eh, in qualche modo, inganni che sono stati fatti. Eh, Come è stato possibile questo? Visto che è così semplice. Guardi, eh, la risposta è, è semplice, <laughs> anche la risposta. In realtà è semplice se uno eh, ci si smazza la testa come un disperato, come ho fatto io, eh, e eh, si studia una quantità di roba impressionante, accetta di, di, di, di concepire l'inconcepibile, eh, cioè accetti di dire tutta la vita, fin da bambino, mi hanno detto che il debito pubblico è un problema, adesso devo accettare che il debito pubblico non lo è, anzi è l'attivo dei cittadini, accetto nella mia testa di capire che il denaro non ha valore, sei messo lo stato. Quindi accetto tutta una serie di aperture mentali, primo, poi studio come un disperato, ok? <laughs> e a quel punto capisco il sistema, poi lo prendo, lo rielaboro, lo semplifico, lo porto al pubblico. Ora lei capisce che questo per un politico, un parlamentare, un deputato di una, di una qualsiasi circoscrizione qui nella zona, eccetera, è un'operazione impossibile, prima perché sono in media delle persone molto mediocri, in secondo luogo perché non hanno il tempo, non hanno la voglia eh, e la politica funziona in questo modo. Io nel mio saggio ho descritto eh, con le prove, i nomi, i cognomi, eccetera, come funziona il lavoro della lobbistica che cos'è la lobbistica in politica? I, I lobbisti e le think tank che producono i lobbisti sono organizzazioni dove eh, si eh, fanno dei riassuntini semplici semplici dei temi dell'economia, eh, della scienza, della medicina, eh, dell'agricoltura, dell'industria, eccetera, molto semplici, semplificati, li si sottopongono ai politici e si dice ai politici, quando andate in Parlamento, quando andate a fare i comizi, quando siete in televisione, dite questo allora, eh, non so, la quota latte. Quota latte. Eh, il parlamentare di, qui della zona è che di mestiere faceva il medico e che non sa niente di economia, le quote latte non capisce niente, agricoltura meno che meno, cosa cavolo va a dire in Parlamento sulle quote latte? Va da Santoro, cosa dice delle quote latte? Schemino, tac. l'altro parlamentare che faceva l'avvocato quindi di economia capisce un tubo, di macroeconomia meno che meno, di bilanci settoriali, finanza, spread, titoli di Stato, niente, capisce zero, deve andare in Parlamento, deve andare in televisione, viene fermato per la strada da, da, da strisce alle notizie, eccetera. Cosa dice del debito pubblico? Eh? Schemino. Deficit sbagliato, debito dei cittadini, titì, tatà, titì, tatà. Questo fanno i lobbisti presentano questi resoconti semplificati alla politica, per cui i politici si limitano a dire quelle cinque parole, che sono sempre tutte uguali e tutti le dicono identiche, per cui non fanno nessuna operazione di acculturamento. Lo ripeto, da una parte li giustifico, nel senso che dico bisogna farsi dei mazzi spaventosi, dall'altra però non li giustifico, perché allora se tu sei medico, sei parlamentare qui della zona, non capisci un tubo d'economia, ma devi andare a votare il fiscal compact, cavoli, sei parlamentare, ti prendi il portaborse, che, eh, eh, studenti di economia, eccetera, che, che, si fa un master così e te lo spiega. Almeno fai questo, almeno fai questo. Avete visto a, quando ero all'ultima parola di Rai 2 che c'era la, la, la, la, giornalista che andava in giro a dire avete votato il fiscal compact, cos'è? <laughs> Cioè, questi non sapevano neanche cos'era proprio, ma neanche avevano letto niente. Eh, la politica accetta queste cose in questo modo. Quando eh, finisco con la risposta, io so, eh, perché andai in Parlamento a intervistare per «Report» i parlamentari, quando l'Italia ha firmato il Trattato di Marrakesh, che è il trattato che porta l'Italia nell'Organizzazione mondiale del commercio, cioè la globalizzazione. Ecco, va bene? Per capirci. Andava molto di moda questa parola dieci anni fa. Quando l'Italia è entrata nella globalizzazione, firmando il Trattato di Marrakesh, io andai in Parlamento, non c'era un parlamentare, non c'era un parlamentare che l'avesse letto. Uno, non ho trovato uno. E hanno ratificato e firmato un trattato che ha avuto ripercussioni spaventose per l'industria italiana. Ha rovinato un'intera regione come le Marche, dove il manifatturiero delle scarpe è morto questi hanno firmato, vi rendete conto cosa vuol dire in termini di aziende, famiglie, redditi, persone, figli, padri di famiglia? Questi hanno firmato così, senza sapere neanche cosa firmavano. Perché? Perché la globalizzazione era la modernità, basta. E questi sono i politici, cosa vuol fare? accettano tutto, accettano il Trattato di Lisbona, hanno accettato la, il Fiscal Compact, hanno accettato l'euro, l'Eurozona, nessuno ha capito come funzionava l'euro. Io quando dico l'euro viene messo dalla BCE e nelle banche mi guardano come se fosse un marziano. Ma come, l'euro è nostro? No, no, non è nostro, <laughs> è della BCE. Ma come, non è dell'Italia? No, non lo sanno. Scusa, solo per replicare un, eh, un, a quello che stavi dicendo, eh, ma possibile, cioè, capisco il, eh, il, consigliere di circoscrizione, ma anche noi abbiamo degli economisti in Italia, nessuno, nessuno. Neanche, scusa? Anche noi abbiamo degli economisti in Italia, cioè non solo il consigliere di circoscrizione non capisce questo meccanismo, anche, sì, anche di giornalisti economici. Eh, eh, cioè... allora, no, giornalisti economici lasci perdere, questo glielo dico con autorevolezza, se tu vuoi mantenere lo stipendio, il posto di lavoro, le cose non le devi dire, punto. Eh, guardi, lasci stare, io a, a Rimini abbiamo avuto una telefonata di un giornalista della 7 che è partito da Milano, a 20 km da Milano gli hanno telefonato, dove vai? A Rimini da Barnard, eh, torna indietro Va No, non, eh, non, i giornalisti lasci perdere. Allora, gli economisti dipende da che scuola vengono. Ci sono un, una frotta di economisti in Italia che queste cose le capiscono, sono tutti docenti universitari e sono tutti dei vigliacchi. Io ho litigato con questa gente, sono proprio diventato eh, eh, eh, eh infame per loro perché li ho accusati pubblicamente di essere dei vili, perché fra di loro, nei, nei, piccoli gruppettini, scrivono dei papiri marxisti, delle robe che, che non si capisce niente di quello che è, però queste cose le sanno, le dicono, le, le, fra di loro, non si sono mai esposti pubblicamente, e voglio dire, se uno Stezza, un Cesaratto, un, un Brancaccio, gente che ha delle cattedre delle università italiane, si facesse quello che faccio io, la gente comincerebbe a sentire certe cose, anche perché Paolo Barden è un giornalista, ma se un docente universitario di una cattedra di economia dice la stessa cosa che dico io, per favore mi dai una certa mano, dico bene, e questi non dicono niente perché hanno paura, perché perdono la cattedra. Okay? Ecco, questo è il discorso. Poi ci sono tutta un'altra serie di economisti che sono formati dall'altra scuola, che è quella vincente, la scuola neoliberista e neoclassica, e questi diranno tutte le cose che dice Boeri, Giavazzi, che dicono i Monti e tutta questa gente qua però ah, ci sono delle note eccezioni, un, un economista molto noto, molto noto, molto in alto, che è Giulio Sapelli, che è un uomo dell'ENI, è stato un grandissimo eh, tecnocrate, dirigente dell'ENI, eh, insegna a Milano all'università, eccetera, eccetera. Andatevi a cercare Giulio Sapelli, la 7, eh, da Lilly Gruber, andate a sentire cosa diceva, cosa ha detto dell'economia, dice le stesse cose che dico io, peggio, insulta Monti, dice che è un ignorante, che, sta, che l'euro ha portato l'Italia alla rovina, dice esattamente le stesse cose che dico io, ma ce n'è uno, Giulio Sapelli, uno. Salve, ormai eh, a, varie domande che avevo è già stata data risposta. Eh, volevo dire, eh, io ho letto recentemente il tuo libro eh, ed è stato, ho apprezzato molto la lucidità e la passione con cui l'hai scritta e, le, e, il lavoro che stai facendo, lo apprezzo, motivo per cui sono, ho fatto un'ora di strada per venire qua, è vero a Rimini immagino. Eh, è stato scioccante, però mi ha svegliato. Mm. Eh, allora la domanda mia che si accoda a, a quest'ultima che è stata fatta è dove eravate voi, dove eri tu quando dovevamo votare per l'euro, quando dovevamo decidere per l'euro sì, no. Perché io non l'ho sentito allora tutto quello che sento adesso? Perché <laughs> nel 2000, allora, eh, a parte che non abbiamo mai dovuto votare per l'euro, questo non, non, nessuno ci ha mai chiesto di votare a parte questo, ma voglio dire, nel 2000 io eh, mi occupavo di globalizzazione, mi occupavo eh, sempre di questi temi di economia, stavo studiando come funzionava eh, il grande quadro di chi veramente controlla le vite delle persone, delle aziende, delle famiglie, eccetera, e non ero entrato in contatto con nessuno che avesse, la, mi avesse potuto spiegare come stava funzionando l'euro, ero ignaro completamente di tutto il progetto, poi ho avuto la fortuna, e le dico guardi che è stato, eh, eh io ho un merito e una fortuna, il merito è stato quello di, essere, di essermi allontanato da tanti anni dall'idea che il potere sta a Palazzo Chigi o sta in regione qui in Emilia Romagna, non sta lì il potere, lì sta la parrocchietta del potere, quello l'avevo capito 12-15 anni fa. L'euro è Stata, questa cosa dell'Eurozona è stata una fortuna perché mi sono eh, interessato di banche e di meccanismi di creazione di mezzi delle banche, volevo capirci qualcosa, non trovo nessuno in Italia che mi aiutasse a, a, a chiarire bene queste cose, mi sono rivolto a degli americani molto autorevoli, i quali mi hanno pian piano portato su questa strada e per me è stata veramente un'illuminazione. No? Mi ricordo in particolare una notte che ero su Skype con uno di questi economisti che salta fuori questa storia dell'euro emesso da, non è italiano, non è una moneta di nessuno, eccetera, eccetera, e mi sono buttato a capofitto. Eh, mi dispiace non essere arrivato prima, sono arrivato nel 2000, sull'euro sono arrivato nel 2009-2010. Però meglio tardi che mai, <laughs> sono arrivato. Ecco, voglio dire, eh, ci sono arrivato e ho messo il mio nome sul, sul ceppo

a Gabanelli si tiene stretta una poltrona che si è coltivata con tanti anni di... Ma scusi, ma, ma guardi, voglio dire, mi permetta, secondo lei in questo paese si riesce a stare in prima serata in televisione cinque anni, consiglio Berlusconi, se uno è una persona libera? Posso, scusa. No, no, ma capisco, ma, ma... Cabanelli è stata 5 anni con lì no. e, non, e non è una persona libera. Eh, proprio di questo volevo parlare, buonasera professore. E che ci sono delle evidenti responsabilità in quello che sta succedendo, perché se è vero come insomma, lei, almeno da quanto ho capito io, insomma, i tedeschi ci hanno tirato un gran pacco, ecco, per dirla alla, alla napoletana, insomma, il panorama che si prospetta è terribile, insomma, diciamo terrificante, per usare insomma, un termine quasi leggero rispetto a quello che... Adesso non so se ne... anche nella platea se ne renda conto, però effettivamente insomma, quello che lei ha descritto è una, è una, una cosa di, pro... di proporzioni catastrofiche. Allora, eh, quanta responsabilità hanno questi vigliacchi a cui lei faceva riferimento? Cioè, gli va presentato anche un conto oppure insomma, va tutto bene così? Cioè, ritorniamo nella lira e, e, va tutto bene? E nel caso in cui non riuscissimo insomma, ad uscire dall'euro e a tornare nella lira? Cioè, qual conto? A mio figlio cosa gli dico? A chi lo deve presentare? Ai tedeschi o ai vigliacchi che hanno No, e, e, il conto non si può chiedere, eh, ovviamente in termini economici non si può chiedere il conto. Noi dobbiamo riprenderci una sovranità parlamentare e monetaria, dobbiamo rilanciare il Paese <clears throat> alla grande e molto di più di quello che abbiamo rilanciato dagli anni 70 e il conto non si può chiedere a nessuno in realtà. Quello che si può fare è, e io l'ho fatto, e io alcuni e pochi l'abbiamo fatto, è chiedere un conto eh, giudiziario. Io auspico che siano eh, eh incriminati e arrestati eh, personaggi come Draghi, Monti, come Napolitano, come i burocrati italiani che lavorano in Commissione europea, cioè gente che coscientemente, perché sono tecnici, eh, hanno, e il discorso di Napolitano è separato, eh, sono tecnici che hanno coscientemente e scientemente consegnato il paese a una distruzione alla rovina, consegnato al paese a sofferenze umane che sono incredibili, da parte quello che va sul giornale che è l'imprenditore che si dà fuoco, ma cioè, come vive un, una persona tutte le sere in casa propria quando eh, eh, a, a, a, vede il lavoro di una vita distrutto perché ha un, un libro ordine da, 600 mila, da, da, da 6 milioni di euro e la banca non ti dà 5 mila euro, non te ne dà 10 mila, capito? Cioè con 6 milioni di euro di, di, di ordini sul libro, e questa è una realtà, un'imprenditrice nome e cognome, gliela posso presentare, ci ho parlato l'altro giorno, sono andato in banca, ho chiesto 10.000 euro, non me li hanno dati, ho le macchine ferme, latterizzi, fa dei latterizzi, l'azienda ferma, con ordini che piombano da tutte le parti. Cioè, voglio dire, come si sente una persona così, come si sente una persona che, che, che, che appunto, una persona in mobilità, un, un esodato. Cioè, voglio dire, ragazzi, ma sono sofferenze umane che sono spaventose. Allora, questa gente che è responsabile di crimini sociali, perché poi queste cose si riflettono sui figli, perché in famiglia non si cresce bene quando papà è a casa dal lavoro, capito? scappano le mani, c'è nervosismo, eh, eccetera. Allora, si riflette sui figli, il bambino si ricorda degli anni che ha vissuto in quelle condizioni, sono destini tarpati perché quel bambino potrà fare un'altra cosa nella vita, e non la potrà fare perché è successo quello che è successo, tutto questo calcolato a tavolino, tutto questo voluto da questi eh, criminali che, che, che, vogliono distruggere il sistema economico del Sud Europa. Voglio dire, questa è gente che va incriminata e arrestata, ci sono i, i gli articoli del codice di procedura penale che abbiamo citato nella denuncia, io li ho denunciati. Eh, quindi il conto lo chiedo così, con una denuncia penale. Sì, il punto è che io partirei proprio da lì, insomma, con una delegittimazione di tutto quello che è stato fatto arrestando queste persone, incriminandoli di crimini insomma, efferati. Eh? Ha ragione, eh, però vede, il problema è questo: io ho lanciato questa denuncia, io e un altro avvocato mm, mm, (non sono avvocato) è un avvocato che si chiama Paolo Amuso. Abbiamo lanciato questa denuncia, però la risposta cos'è stata? Poche centinaia di persone. Se in Italia 30.000 persone denunciavano, era una notizia che andava sul New York Times, capisce, le cose cominciavano a cambiare. Son, è così che si, le, che si, cambiano le società, ragazzi, eh? con un po' di coraggio, ma è una cosa che non ha avuto successo. Il conto lo chiederà in questo modo, altro non c'è da chiedere. Io volevo parlare di fantascienza, diciamo che ci si riesce, eh? che quindi rinsaviscono improvvisamente chi ci sta governando, usciamo dall'euro, ci riprendiamo la nostra moneta, cosa ci dobbiamo aspettare? Nel senso che io non credo che chi finora ha cercato per ben due volte, anzi ci è riuscito per ben due volte, a tirarci dentro un meccanismo di spossessamento della <laughs> sovranità monetaria se ne possa stare tranquillo a vederci uscire. Anche perché quando solo la Grecia ha accennato alla possibilità, si sono affrettati a finanziare per evitare il famoso default, quindi mi pare che... Esatto, allora e, e, la risposta completa, esaustiva alla sua domanda è nel, nel summit del 20 e del 21 a Rimini dove in, per due giorni questi grandi economisti ci faranno il manifesto completo dell'uscita dell'Italia dall'euro con tutti i passaggi cioè tutto quello che va fatto per uscire e per uscire bene e per continuare ad andare bene dopo l'uscita dall'euro. Eh, eh ok, vedremo di fare il possibile. Magari, eh, ma il problema è che bisogna vedere se riusciamo a fare il summit in sé, perché per adesso le donazioni non stanno arrivando molto, per cui dobbiamo raccogliere una cifra molto alta e speriamo che la gente aderisca, anzi invito. Vabbè, comunque non, poi non, voglio, non vado a eh, fare le serate a chiedere, chiedere i soldi, ma <clears throat> eh, per dire in breve, eh, quello che ci si può aspettare per un'uscita dell'Italia dall'euro gestita in, con questa economia, secondo la Modern Money Theory, è un paese che eh, non solo si rilancia, ma probabilmente porta giù, porta al crollo l'intera eurozona eh, e questo fra l'altro col, col, risultato di eliminare alla radice tutto il debito che abbiamo denominato in euro, fra l'altro, che se ne va in fumo. Eh, quindi già lì c'è un bel guadagno. L'Italia può uscire dall'euro ehm, creando la piena occupazione, creando il pieno rilancio delle sue infrastrutture. La moneta italiana, la nuova lira, si apprezzerebbe immediatamente perché diventa una moneta di cui c'è un grande bisogno in tutto il paese perché bisogna pagare le tasse in, in lire chi ha l'euro vende euro per comprare lire, si deprezza l'euro, si apprezza la moneta, non solo questo, ma lei deve capire che nel momento in cui Uh, il paese recupera la propria sovranità di spesa, recupera anche la sovranità di, uh, di uh, pagamento dei titoli di Stato.